Maka Salahuddin Ayyubi pun meletakkan mimbar guru dia itu satu dekat kota dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara. Wah, betul. Bunga-bunga yang ada di mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara. Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, penglibatan orang Melayu pada seribu tahun dulu, seribu seratus 1187 Masehi. Wah dari akil balik hingga sekarang siapa yang tak tinggal semayang fardu tolong berdiri siapa yang tinggal semayang fardu tolong duduk semua berdiri seorang tak duduk benarlah sabda Rasulullah inilah sebaik-baik raja Allah. maksudnya kemenjak dia akil balik dia tak pernah meninggalkan solat lima waktu dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud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 ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan keimanan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala maka diampuni dosa-dosanya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang senantiasa berpuasa tapi hanya mendapatkan dahaga dan lapar, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ketika itu ya kan, kita akan mendapatkan hal itu apabila kita senantiasa melakukan hal-hal yang sia-sia seperti menipu, seperti seperti berbohong, seperti istilahnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kenapa? Ada tahapan-tahapan tersendiri untuk orang yang berpuasa. Ada tahapannya sendiri, guys ya. Jadi kita memang harus betul-betul menjaga diri kita, ya kan? Mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, semuanya tangan kita, kaki kita, semuanya kita jaga ketika kita berpuasa. Jangan sampai telinga kita itu mendengarkan suatu hal yang haram. Jangan sampai lisan kita itu mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang haram haram dan juga jangan sampai istilahnya mata kita memandang hal-hal yang haram dan juga jangan sampai kaki kita melangkah kepada langkah yang haram jangan sampai istilahnya tangan kita melakukan kejahatan ataupun suatu hal yang tidak baik seperti itu guys ya. Intinya di dalam puasa ini kita memang betul-betul bersabar dan ketika kita berpuasa dan bersabar maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar karena pahala puasa, pahala sabar itu ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menilainya. Oke okay guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video bahwasannya bukti bangsa Melayu udah berjuang di Al-Aqsa sejak tahun 1187. Wow, masya Allah, ternyata orang Melayu itu dari dulu sudah melalang buana kemana-mana, guys. Ya, banyak istilahnya video-video ataupun sumber-sumber yang mengatakan bahwasannya, ya kan, karena nenek moyang kita itu orang-orang Melayu dulu itu suka berlayar, guys. Ya, kalau berlayar itu macam apa namanya, bajak laut dan lain sebagainya, kan? Ah, itu memang kehidupannya di laut seperti itu, di mana ada daratan, dia akan sampai situ, macam tuh, kan, guys. Dan bangsa Melayu ini sudah berjuang di Masjidil Aqsa juga ya. Dari tahun 1187, wah lama banget ini guys. Nah jom kita tengok videonya, saya sudah penasaran nih daripada Wali TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, jom kita tengok videonya, let's go. Maka Salahuddin Ayubi pun meletakkan mimbar guru di itu satu dekat kota, dekat Masjid Aqsa. Okay. Satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, persoalannya teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara. Tek wow, iya sih guys ya, mimbar-mimbar gitu. Dan memang kayak kita tuh kayak ciri khasnya gitu, apalagi di Jawa itu ada kayak Jepara gitu guys ya. Memang itu ukiran dan lain sebagainya itu memang keren banget sih asli. Ya Allah, teknik mimbar itu teknik yang sama dibuat istana-istana dan rumah orang Melayu dan bung. wow jadi tekniknya itu sama ya kan yang dibuat di Masjidil Aqsa dengan teknik istilahnya raja-raja Melayu guys. Wow. Ini raja-raja Melayu kan ada Indonesia dan juga ada Malaysia karena dulunya satu ya guys ya karena dipisahkan aja sekarang jadi Malaysia Indonesia tapi sebenarnya itu kalau istilahnya Melayu ya udah Indonesia Malaysia itu Nusantara sudah satu gitu guys ya jadi jangan-jangan mengambil pusing dulu ini karena konsepnya di sini adalah raja-raja Melayu sedangkan raja-raja Melayu itu ada di Indonesia dan juga Malaysia ya kan bunga yang berada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga tanah Melayu. Wow. Allahu Akbar. Dekat Masjid Aqsa tu ada dua buah mimbar. Okey. Kan? Ini satu penemuan dan catatan daripada Masjid Aqsa. Mimbar ini dari zaman satu orang dipanggil satu orang pahlawan Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Az-Zanki. Jadi Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni dia memerangi tentera salib. Tentera salib ni bila tuan-tuan silan eh? Tentera salib dapat Masjid Aqsa pada 1099 Masihi. Oh, okay. 1099 eh. Jadi Nuruddin Mahmud Azengki mula-mula yang menggerakkan. Kita ambil balik, ambil balik, ambil Masjid Aqsa. Sebab dia tanah wakaf orang Islam. Dia membuat dua buah mimbar. Mimbar ni cantik sangat tuan-tuan silan. Dia okay. 16 ribu kepingan kayu eh. Dipasak dan ditanggam. Allah. Dari mimbar tu. Dia dia cantik sangat. Dia bernazar kalau aku berjaya tawan balik Jerusalem dan keluarkan Masjid Aqsa maka aku bernazar mimbar ni satu aku letakkan dekat Masjid Aqsa satu lagi aku letakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim Hebron Hebron tu lebih kurang 70 km daripada masjid daripada Jerusalem okay. tapi tuan-tuan sekalian Syekh Nuruddin Mahmud Azzaki tak sempat syahid dia ha, tak sempat dia meninggal dia maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya okay. Salahuddin Al-Ayubi maka Salahuddin Al-Ayubi teruskan perjuangan untuk ambil Masjid Aqsa dan pada 1187 Masihi maka Salahuddin berjaya kan kalahkan tentera salib di peperangan Hittin Allah Hittin Akbar. itu 200 km lebih kurang daripada Jerusalem lebih kurang kan dekat situ tentera salib berjaya dikalahkan 1187 Masihi diserahkan Jerusalem kepada orang Islam Maka Salahuddin Ayyubi pun meletakkan mimbar guru dia itu satu dekat kota dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Hmm, Tuan-tuan sekalian, Ibrahim. persoalannya eh, teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara. Wah, betul. Teknik mimbar itu teknik yang sama dibuat oleh yang, yang teknik yang sama istana-istana dan rumah orang Melayu. Okay. Teknik tanggam dan juga pasak. Tak menggunakan paku. Paku, betul-betul. Kan? Dan bunga-bunga yang berada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga tanah Melayu. Tuan-tuan sekalian, dulu orang jasa dia kalau nak dikenang, kerana tulis, tulis nama, sekarang Masjid Aqsa tulis nama, nama Saudi Al-Ayubi. Ataupun siapa-siapa yang menyertai itu, dia akan ada bagi tanda dia. Okay. Kan? Bunga-bunga yang ada di mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara. Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, penglibatan orang Melayu pada seribu tahun dulu, seribu seratus puluh tujuh masih. Wow. Ha. Tapi mana catatan tu? Catatan tu mana tuan-tuan sekalian? Catatan tu hilang pada kurun ke-15. Ah. Ketika Patugis langgar Kota Melaka, dua buah kapal sejarah Melayu hangkut balik dan dia kata kapal itu tenggelam di tengah jalan. Kan? Ha, sejarah kita orang Melayu orang yang tak tahu sejarah kita. Sejarah kita orientalis yang tulis. Penjajah ya. Untuk kita percaya. Aduh, betul. Dulu pustakaan kan kat istana. Orientalis tulis untuk kita percaya. Dia tulis bangsa Melayu ni malas lah, itulah ini. Untuk kita percaya. Betul, betul. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, kapal tu ramai ahli sejarah kata sebenarnya tak tenggelam. ramai mengatakan bahwasanya kapal itu tak tenggelam. Berarti ada gitu guys ya, bukti ya kan sejarah gitu kan. Tapi karena istilahnya orientalis ataupun penjajah yang melakukan hal ini gitu kan. Agar supaya apa? Agar supaya orang-orang Melayu itu dikatakan seperti ini dan seperti itu guys ya. Dan itulah tadi banyak istilahnya penjajah-penjajah itu merubah daripada sejarah. Sejarah yang istilahnya kita tahu sebenarnya tapi penjajah itu rubah lagi untuk menjadi kita itu seperti tidak tahu apa-apa seperti itu guys ya. Oke, ada ini ada video kedua guys ya kita akan menonton juga rahasia sebenarnya kehebatan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih yang sekarang itu menjadi istilahnya apa ya contoh bagi perjuangan orang-orang Melayu dan mungkin karena mencontoh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya kan Melayu nantinya atau bisa dikatakan Nusantara nantinya akan membangkitkan ya kan membangkitkan kebangkitan Islam itu sendiri guys dan melawan Allahu Akbar musuh yang paling besar kalau sudah Israel menguasai ya kan menguasai daripada seluruh dunia ini maka Dajjal akan keluar nah di situ kan pembahasannya tapi sebelum itu pasti akan ada istilahnya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita Wallahualam bisawab guys ya kalau kita bahas itu wah panjang banget asli kita udah mengumpulkan banyak istilahnya video-video itu kayak rentetan-rentetan gitu dari syekh ini dari syekh ini dikatakan seperti ini dan seperti itu agar supaya apa kita nih faham gitu ketika kita faham maka kita sudah tahu oh ternyata seperti ini tanda-tandanya akan seperti ini dan mari kita lihat sejenak guys ini adalah rahasia sebenar kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi contoh ya Melayu Islam sekarang ini jom kita tengok videonya let's go hadis daripada Imam Ahmad di dalam Oh ini Ustaz. ini Ustaz Auni Muhammad ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan ditakluki dan dibuka oleh orang-orang Islam. Okay. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis ini adalah hadis motivator. Hadis ini adalah hadis pembakar semangat kepada semua pejuang-pejuang Islam selepas kewafatan Rasulullah. Hampir semua sahabat-sahabat Rasulullah cuba untuk menunaikan hasrat hadis Rasulullah ini. Allah. Jangan lupa guys like, share, komen, subscribe Wali TV ya. Allah. Oh, ni bukan kota calang-calang. Kota Konstantinopel ni kalau kita tengok ahli sejarah, dia berkata apa? Kata se ahli sejarah, ahli geografi, kalau seluruh dunia ni sebuah negara, ibu negaranya adalah Istanbul, Konstantinopel. Wow. Jadi antara persepsi awal yang harus dia punyai sekiranya dia nak menaklukkan kota Konstantinopel, dia harus punyai sifat-sifat sebaik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Maksudnya ambillah iktibar daripada peristiwa perang Khandaq, peristiwa perang Ahzab. Dia harus mengikiskan sifat pada diri dia dan sifat pada tentera dia, sifat musyrikin, sifat munafikin, sifat fasikin dan sifat pengkhianat terhadap agama sendiri. Allah. Macam mana cara melentikkan imam ayat sahabat? panggil semua tentera Sultan Muhammad Fatih panggil semua Muhammad ratus ribu ratus ribu bukan seorang dua bukan seribu dua ratus ribu apakah kekuatan yang kita ada hari ini kalau kita nak melangkaui kehebatan tentera-tentera yang dimiliki oleh beliau contoh ini adalah perspektif bila tiba hari Jumaat yang pertama selepas kota Konstantinopel jatuh ke tangan beliau. Okay. Kota ni dia dah dapat bila tiba hari Jumaat kali pertama dia nak lantik imam semayang Jumaat. Dari akil balik hingga sekarang, siapa yang tak tinggal semayang fardu, tolong berdiri. Siapa yang tinggal semayang fardu, tolong duduk. Semua berdiri, Soang tak duduk. Soalan yang kedua Allah. dia tanya. Bila masih semua berdiri, siapakah di antara kamu yang selepas dia akil balik, dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib sampai hari ini? Allah. Selepas dia akil balik, dia tak pernah tinggal solat sunat dua rakaat rawatib sampai hari ini separuh daripada tentera dia mula duduk. Soalan seterusnya, barang siapa di antara kamu selepas akil balik, dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud sampai hari ini. Ada seorang pun hak tak duduk, tak dia seorang lah dia jom tanya tu, dia tak duduk ya. Sultan Muhammad kedua, maksudnya benarlah sabda Rasulullah inilah sebaik-baik raja Allah. maksudnya kemenjak dia akil balik dia tak pernah meninggalkan solat lima waktu dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud itulah pemimpin yang boleh buka kota Konstantinopel dan sebaik-baik tentera itulah paling komen balik tak pernah tinggal solat lima waktu. Lima. Allahu akbar. Allahu akbar guys. Itulah ya contoh ya Sultan Muhammad Al-Fatih Allahu akbar yang membuka Konstantinopel. Allah. Jadi kalau kita nak menjadi sebaik-baik raja, sebaik-baik pasukan, maka jangan pernah tinggalkan sholat fardhu. Jangan pernah tinggalkan sholat rawatib. dan jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Dan inilah yang dilakukan orang-orang ataupun ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Allahu Akbar dan seluruh dunia saya kira tahu akan hal ini dan menjadi contoh terutama contoh untuk orang Islam Melayu Allahu Akbar nggak nyangka banget sih ya Ustadz Don dan juga Ustadz Oni Muhammad ini yang disampaikan itu sama guys ya yang disampaikan itu menyambung seperti itu itu menjadi tambahan bagi kita bahwasanya tidak hanya Ustadz Oni Muhammad saja yang menyampaikan tapi Ustadz Don Daniel juga menyampaikan hal itu Allahu Akbar dan uh, video yang pertama tadi kalau kita tengok guys ya bangsa Melayu ini berjuang di Masjidil Aqsa seperti itu kan dan setelah itu ternyata orang-orang Melayu dulu itu mengambil contoh daripada Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar. Sebuah hal yang apa ya, kayak kita tuh dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang tua dulu ya kan orang-orang Melayu dulu itu berjuang mati-matian untuk membebaskan apa Masjidil Aqsa ya Palestina udah dari dulu guys ya bukan hanya sekarang saja, udah dari dulu dan ikatan erat Indonesia dan juga Palestina, ikatan erat Malaysia dan Palestina itu tidak akan goyah seperti itu, ya kan? Tidak akan goyah sama sekali, tetap mendukung dan juga untuk istilahnya memperjuangkan agama Islam di dalamnya itu, guys. Allahu akbar. hebat sih hebat asli hebat Melayu dulu-dulu hebat dan semoga akan datang ya Melayu juga lebih hebat Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys mulai daripada sekarang mari kita persiapkan Jangan pernah tinggalkan sholat rawatib dan juga sholat tahajud Sholat-sholat sunnah lainnya Ya saya yakin teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan sholat fardu ya kan Nah, saya yakin itu. Jadi buat teman-teman sekalian mulai daripada sekarang kita sholat sunnah dua rakaat rawatib. Ya kan selepas itu juga melakukan sholat sunnah tahajud seperti itu. Ya sholat duha dan lainnya. Allahu Akbar. Oke itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan stay tune terus di channel ini ya. Terima kasih banyak. Saya sangat-sangat senang apabila teman-teman itu merespon. Jadi kadang ya mungkin mohon maaf ya teman-teman. Dulu-dulu itu kayak kemarin-kemarin juga Iya, itu saya nggak sempat untuk balesin ya komentar-komentar dari para teman-teman. Tapi saya usahakan sekarang untuk istilahnya membalas ya sedikit banyak komentar-komentar dari para teman-teman yang mungkin saya terbaca seperti itu. Mungkin dulu itu mungkin hanya like dan dikasih love seperti itu. Itu respect saya kepada teman-teman sekalian. Karena kenapa kesibukan saya sendiri guys ya. Jadi kalau pagi itu memang uh, kita record seperti itu ya kan. Selepas itu kita ada acara lagi setelah itu sampai nanti sore macam malam tu lepas sore tu kita dah penat ya kan ha, dah istilahnya kita melakukan aktivitas lah, lepas tu istirahat rehat sejenak lepas tu malam tu kan kita solat ya kan apalagi kalau puasa sekarang ni kita solat terawih dan lain sebagainya itu memang agak-agak gimana ya guys ya saya kadang mau membaca komentar teman-teman itu kadang sempat kadang tak sempat sebab apa saya jaga anak-anak juga macam tu bermain dengan budak-budak juga guys ya mohon dimengerti ya teman-teman oke itu saja video kali ini terima kasih udah tengok video ini sampai selesai